دیشب که چون ای گر از دست تو بودم دیوانه تو کشته تو مست تو بودم دیوانه تو کشته تو مست تو بودم دیشب که چون ای مگر از دست تو بودم دیوانه تو کشته تو مست تو بودم رفتم که دهم بره تو جان رخ تو نهان زی نظر من شد از دست غمت نشونیده ای به شب سیه چی به من شد دیشب که چون ای نغمگر از دست تو بودم دیوانه ای تو کشته ای تو مست تو بودم دیوانه ای تو کشته ای تو مست تو بودم من مست تو بودم من مست تو بودم من مست تو بودم من مست تو بودم بلا ندیدم تو چی ها ندیدم دیدم زی تو من کرشم اما به خدا وفا ندیدم از عشق تو جز بلا ندیدم تو چی ها ندیدم دیدم زی تو من کرشم اما به خدا وفا ندیدم دیشب که چون ای نغمگر از دست تو بودم دیوانه تو کشته تو مست تو بودم دیشب که چون نغم مگر از دست تو بودم دیوانه تو کشته تو مست تو بودم من مست تو بودم من مست تو بودم من مست تو بودم من مست تو بودم دیدم غمی تو بجا خریدم از گلشن دل کشی جمالت گلی آرزو نچیدم از هجر تو ناله ها کشیدم غمی تو بجا خریدم از گلشن دل کشی جمالت گلی آرزو نچیدم چون اینق مگر از دست تو بودم دیوانه تو کشته تو مست تو بودم رفتم که هم بره تو جان رخ تو نهان نظری من شد از دست غمت نشونیده ای به شب چی بسری من شد شب که چون ای مگر از دست تو بودم دیوانه ای تو کشته ای تو مست تو بودم دیوانه ای تو کشته ای تو مست تو بودم من مست تو بودم من مست تو بودم من مست تو بودم من مست تو بودم بطاری تاری زولا شوم بشا می پروانه شوم ز اردایم دیوانه شوم چون آزنینی با تاری مویم زولانه شوم با شامی رویم پروانه شوم ز اردایم دیوانه شوم چون آزنینی با تاری مویم زولانه شوم با شامی رویم پروانه شوم ز دایم دیوانه شوم چو نازنینی دیوانه شوم چو نازنینی چشم آفتابی در شام و شبم تو شیری نابی دایی بلبم تو چون ربابی وقتی تربم تو چون بابی چو آفتابی در شام و شبم تو شیری نابی دایی بلبم تو چون ربابی وقتی تربم تو چون بابی با تاری مویم زولا شوم بشا میروید پروا شوم زهر داید دیوان شوم چون زنینی با تاری موید زولا شوم بشا میروید پروا شوم محبت با کمال معرفت پیر